Okay. Uh, take off na kami. Mula sa Momento. Pamuntang Kabalindon. Okay. Let's go. Good morning! shortcut kami daw puno sa pandi kasi mas mapit daw sa Bulacan Bayan narito kami sa Flamidel Bypass pa rin to, no? So, stop over muna kami. Kain-kain. Kakainan ni Inang. doon. Dito, dito na doon. yung tome na yon fuck you puno ano mo dito daw maganda sa kabila eh ay dito ay malayo yung motor pero pag puno na doon dito mo makasok yung iba eh ano check muna natin dun sa kabila dun sa kabilang side Sige, doon, doon maganda sa taas eh. Basta lambas ko sa instruction na yun. Oo, oh, 500. Babayad, alam mo, magbabayad na dito eh. Tatawawan. Tandahan. Uy, nasa wave mode. Wave mode. <laughs> alam ko dito yun eh. Nag-register eh. Kasi baka pwedeng tumawad. Tawad agad eh. Oo, oh, syempre eh. Doon din pupunta ang usapan eh. Ay! Uy! Baka doon mainit. Ito po tayo ngayon sa Dupangi River sa Gabaldon, Rebay Siha. Tignan nyo naman oh. Grabe! Ang alon, ang agos. Oh! Mainit pa yan. Di pa umulan. Ganyan na. Saka ah, napakalamig. Alam mo? Oh! OA! Oh, <laughs>